नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई एपिक्चरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइसकेको छु सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले एपिक्चर के हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला थाहा पाऊँ एपिक्चर भनेको चाहिँ कुनै पनि बाहिरबाट आएको लाइट चाहिँ लेन्सभित्र कति मात्रामा छिर्ने भनेर चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ एपेक्चर भनिन्छ एपेक्चरलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ opening and closing of a lens भनिन्छ मतलब यो जुन चाहिँ होल छ यसमा चाहिँ तपाईँले कति चाहिँ लाइटभित्र छिराउने भन्ने कुरालाई चाहिँ एपिक्चर भनिन्छ र एपिक्चर चाहिँ एउटा पर्दा जस्तै पनि हो पर्दा हामीले पुरै लगायो भने रुमभित्र लाइट नआए जस्तै पर्दालाई थोरै खोल्यो भने लाइट पनि थोरै नै आउँछ एपेक्चर चाहिँ पर्दा जस्तै हो क्यामेरामा पनि हामीले एपेक्चर चाहिँ पुरै लगायो भने लाइट भित्र आउँदैन अनि फोटो चाहिँ डार्क आउँछ तर यो क्यामेराभित्र यदि हामीले एपेक्चरलाई खोल्यौँ भने कुनै इमेज चाहिँ एकदम ब्राइट पनि आउँछ र क्लियर पनि देखिन्छ so opening and closing of a lens is call the aperture त्यसो भए एपेक्चरको काम चाहिँ के हो त एपिक्चरको काम चाहिँ कुनै लाइटलाई चाहिँ कति मात्रामा छिराउने हो अब जति धेरै होल भयो त्यति नै धेरै चाहिँ लाइट चाहिँ भित्र छिर्छ र जति कम होल भयो त्यति नै थोरै लाइट छिर्छ र क्यामेरामा चाहिँ एपिक्चरलाई चाहिँ एफबाट डिनोट गरेको छ सो एफले चाहिँ एपिक्चरलाई जनाउँदछ तपाईँले क्यामेरामा F one point four four sixteen के रहेछ त यो यसको बारेमा पनि हामी बुझ्नेछौँ अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एफ चाहिँ जति कम भयो जस्तै कि एफ चाहिँ वान पोइन्ट फोर भयो भने होल चाहिँ ठुलो हुन्छ तर यदि एफको नम्बर बढ्यो जस्तै कि एफको नम्बर सिक्सटिन भयो भने होल चाहिँ त्यति नै सानो हुन्छ होल जति सानो भयो त्यति नै भित्र लाइट चाहिँ एकदम थोरै छिर्छ तर होल जब धेरै हुन्छ अथवा पुरै खोल्छ तब चाहिँ लाइट पनि त्यति साह्रो छिर्छ सो एफको नम्बर घट्यो भने अथवा एफ वान पोइन्ट फोर भयो भने त्यो चाहिँ एकदम लाइटभित्र छिर्ने भयो तर एफको नम्बर बढ्यो एफ सिक्सटिन भयो भने त्यहाँ चाहिँ इमेज चाहिँ एकदम डार्क देखिन्छ ओजन निकाल्ने हो भने एफको नम्बर स्मलर भयो भने त्यो होल चाहिँ एकदम ठुलो हुन्छ ठुलो भइसकेपछि लाइट पनि त्यति धेरै इन्ट्री हुन्छ तर यदि एफको नम्बर बढ्यो जस्तै कि एफ सिक्सटिन भयो भने होल पनि सानो हुन्छ र लाइट पनि पुरै छिर्छ